Eski zaman masalları anlatıp Hüznümü huzura dolarsın Kaşım gözümden çok içim bir Annem sen benim yanıma kalansın Hani bir biblo parçalandım Annem Seni söyle